video yan. Yung laluin natin. Uy, Lance, dali, laro na. Kapag sa enter nalagay niya yun. Tapos sinabi niya, Luis is a Barbie girl. Dibs na ako dyan, ah. Dibs. Kapag sinabi mo na Luis. Ah. Kapag sinabi mo kay Luis, Luis. that. Oh! blah, blah, blah. Vàng, vàng, vàng Oh!